Le promesse di amare dovessero rimuovere tutti Havanı çiğ azabı ve bazı çonca hurt Hapsini yonda çakmi Fernanda if they cut Gasolin havalar renkli yatan ve tıbuzeye mengide Londe çantiyarı Le promesse di amare dovessero rimuovere tutti Ortaki farani ve